Всем привет! Мы буквально в перерыве между тусовками решили тут записать по-быстренькому видео в месте, где видео снимать нельзя. Почему на нас маски? Пафос, пафос. папа. Скажи привет! Yeah, two cups of coffee, just the usual one. пока. Взяли себе кофеечек, мед и выбрали очень классное место. Тут, конечно, окна не особо чистые. Ну, но... Ну, кто идет? Водички нам взяла. Ну, здравствуйте. Извините за наш видок вчера, точнее, вот за этот видок. А, мы такой... я свеженький, как огурчик. Лайфхак. Если вы будете жить в холодной стране, вы дольше будете выглядеть молодо. На этом наше познание <laughs> закончилось. Может, есть что-то, что мы еще должны упомянуть? А у нас сегодня конкурс! Или, другими словами, мы выбили для вас две подарочные карты в Omina Hotels. В общем, что дает вам эта подарочная карта? Вы можете провести сутки в любом городе Финляндии, в том числе в городе Хельсинки, с любым человеком, кого вы захотите. Главные правила конкурса. Подписаться на канал, но это самое главное правило. Подписывайтесь на канал, мы будем следить за вами. Лайкните видео, зашерьте видео. А главное, напишите в комментарии, с кем вы хотели бы поехать и что вы будете здесь делать. Мы хотим подробностей серьезно. Кто зацепит, того мы и выберем. Победители. Выберем победителя через неделю, а, который нам больше всего понравится. Так что ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. А мы пока не дома. Пока не дома! Это уже похоже на стиль фирменный.